genio. Genio crea un portal. Cuando Cuphead y Mugman llegan a Miniworld, inmediatamente son, son recibidos por el gusano de tierra. le dice a Cuphead en este, en este, en este, en este mundo en este mundo hay un boss de la tierra que sale debajo de la tierra pero para nosotros pero para nosotros eso es, no, eso no es novedad he oído que, en, este, en este mundo no sé cuántas veces tiene que matar a los gusanos. Dijo, pero eso para nosotros no hay problema, Nosotros hemos peleado con muchos voces en tres, fases. Creo que este tiene tres fases, esto ya no estoy seguro. inmediatamente. Después de que pelean con el gusano Cuphead y empiezan a hacer su búsqueda dices que si hay indicios de vida. Ahí un niño estará livre e tá. you Copete Mockman, Copeta Mockman. Estados siguen buscando al gusano para hacerle Ура! Ué. Whoa. Thank you.